मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी सुबह को बज रहा है नौ तो मैं बहुत पहले ही उठा था तो मैं हम लोग आज देख सकते हैं मुझे सुबह सुबह मेकअप किया हूँ तो हम लोग थोड़ा घूमने जा रहे हैं घूमने मतलब माल बाज़ार जा रही हूँ घूमने को लिए हनुमान मंदिर में तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में तो आप लोगों को मैं स्टेशन दिखाती हूँ हमारा स्टेशन तो ये देखिए स्टेशन ये देखिए स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है देख सकते हैं आप लोग स्टेशन देखिए स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन है देख सकते हैं सब कोई काम कर रहा है देखिए स्टेशन में उधर मैं अभी ट्रेन लेट है हम लोगों का स्टेशन में हूँ तो मेरा हस्बैंड लोग उधर गया है बहुत दूर में घूमने गया है किधर गया धूप है उधर में उधर में घूमने गया देख सकते हैं पर मैं नहीं जाऊँगी इधर देखिए जंगल इधर देखिए तो वीडियो में बने रहिए फिर मंदिर जाके उधर मैं आप लोगों का दिखाऊंगी तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए ठीक है फ्रेंड्स जाइए मत और जो लोग नहीं आ रहे हो आकाश में जा रहा है रॉकेट देख सकते हैं कितना बड़ा देखिए जा रहा है ये वीडियो में अंत तक आप लोगों को हम दिखाऊंगी हाँ, माल बाजार उदलाबाड़ी का हनुमान मंदिर दिखाऊंगी तो बने रहिए चलती हूँ चले आए ट्रेन में उठ गए देख सकते हैं आप लोग ट्रेन में है अभी बसना बसना ट्रेन में उठ सकते हैं ट्रेन में उठ गए अभी जाएंगे মোবাইলটা বাইরে কেন করতেছি আমি করতেছি তো এটা স্লো কেন করলো घर में जंगल आ चुका हूँ मैं जंगल में अभी गड़ी झुकेगा सेवक में झुकेगा सिलगुड़ी सेवक में तो देख सकते हैं चाय कितना चाय पत्ता बगान है देख सकते हैं चाय का बगान है देख सकते हैं या देख सकते हैं ब्रिज सेवक का ब्रिज अभी पानी बहुत कम है देखिए तो पानी कम है बहुत लंबा ब्रिज है पानी भी बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा पानी है ये पहाड़ भी आ रहा है देख सकते हो इधर पहाड़ भी है देखिए उधर पहाड़ भी है थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं भगवान का मंदिर देखिए চল